ዓለም አቀፉ የፓርላማና የህዝቦች ጥምረት አርቲስቶችን ተመራማሪዎችንና ህዝቦችን በማስተሳሰር ውይይቶችና ምክክሮችን በማድረግ እንዴት ዲሞክራሲያዊ ፖለቲካን መፍጠር እንደሚችሉ የሚረዳ ተቋም ነው። ዲሞክራሲ is a system in which power is exercised directly by the people or through their representatives to bring equality and equity or to bring a fair play. በዓለማችን ላይ ዲሞክራሲያዊ ስርዓትን ለመፍጠር የሚደረገው ፈተና እጅጉን እየከበደ እንደመጣ በዛው ልክ ደግሞ ለዚህ ቁልፍ ጉዳይ ፈጣን የሆነ ምላሽ እንደሚያስፈልግ የብዙዎችን ስምምነት ያገኘ ጉዳይ ነው። የፓርላማ ፖለቲካ በአካባቢ በክልሎችና በሀገር ደረጃ ታሪካዊ፣ ማህበራዊና ፖለቲካዊ ምክንያቶች ቅርጹን እየለወጠ እንደመጣ ጥናቶች ያሳያሉ። በዚህም የተነሳ በፓርላማ ተመራጮችና በመረጧቸው ህዝቦች መካከል ያለውን ግንኙነት በማጠናከርና የዜጎችን የዲሞክራሲ ተሳትፎ ማሳደግ እንደሚቻል ዓለም አቀፉ የፓርላማና ህዝቦች ጥምረት የጸና እምነት አለው። I'm Emma Crew from the Department of Anthropology at SOAS. The network encourages research on the relationship between Parliament and other people in society. This network በተለይም በፓርላማ በፓርላማ ተወካዮች በሲቪል ማህበራትና በዜጎች መካከል ያለውን ግንኙነት ሊያሳድግ የሚችል የምርምር ስራን ይደግፋል። ከዚህም ባለፈ በተለያዩ የሙያ ዘርፎች መካከል ዲሞክራሲን ለማጎልበት የሚደረጉ ትብብሮችን በማገዝ በተለይም በኪነ ጥበብና በኪነ ጥበብ ኢንዱስትሪው መካከል መስተጋብርን በመፍጠር የዜጎችን የዲሞክራሲ ተሳትፎ በማሳደግ ላይ ይሰራል። የዲሞክራሲን የማጎልበት ጉዳይ የምሁራን ዝም ብሎ የአካዳሚክ ምሁራን ብቻ ስራ ወይም ኃላፊነት አይደለም። በዚህ በ creative arts industry ያሉ በ humanities ያሉ ባለሙያዎች በተለያየ መንገድ በአንድ ህብረተሰብ ውስጥ ዲሞክራሲ የሚጎለብትበት መንገድ ሊቀይሱ ይችላሉ። ጥናትና ምርምር የሚያካሂዱ ሰዎች ከ creative arts industry ወይም ከ humanities ካሉ ጋር ዲሞክራሲ የሚጎለብትን መንገድ በጣም የሚረዳ መንገድ እንዴት አብረው ሰርተው ዲሞክራሲን ሊያጎለብቱ ይችላሉ እና ይሄ በኢትዮጵያና በበርማ በሚደረገው ጥናት ላይ ተመርኩዞ ምን ልምዶች ልንቀስም እንችላለን፣ እንዴትስ የሀገሮችን የዲሞክራሲ experiment ይረዳል የሚለውን ለማየት ነው። ዓለም አቀፉ የፓርላማና ሕዝቦች ጥምረት ከኢትዮጵያ ከህንድ ከበርማና ከእንግሊዝ የተውጣጡ ባለሙያዎችና ተመራማሪዎች የሚሳተፉበት የምርምር ተቋም ነው። በተለይም ይህ የምርምር ተቋም ኢትዮጵያና በርማ ላይ ትኩረቱን በማድረግ በሁለቱ ሀገራት ላይ በመንተራስ ዲሞክራሲ የሚጎለብትበትን ስርዓት ለመፍጠር ይንቀሳቀሳል። ዶክተር ምህረት አየ ነው ሁለቱ ሀገራት በምን ምክንያት እንደተመረጡ ያስረዳሉ። ሁለቱም አንደኛ ትልልቅ ሀገሮች ናቸው። ሁለቱም በአካባቢ በሚገኙበት አካባቢ ትልቅ ሚና ሊጫወቱ የሚችሉ ሀገሮች ናቸው ተብሎ ይታሰባል። ሌላው ደግሞ ሁለቱም ሀገሮች ዲሞክራሲን ለመገንባት የዲሞክራሲ ስርዓትን ለመገንባት የተለያዩ ጥረቶች ቢደረጉም የተለያዩ ጅምሮች ቢኖሩም ከፍተኛ ተግዳሮቶችም እየገጠሟቸው እና በእነዚህ ተግዳሮቶች ላይ ያተኮረ ጥናት በማካሄድ ዲሞክራሲን፣ የዲሞክራሲያዊ ስርዓትን፣ የዲሞክራሲያዊ አስተዳደርን እንዴት ወደፊት ለማስኬድ ለማራመድ ይችላል የሚለውን እንደ case study እንደ ናሙና ለመጠቀም ነው እንጂ ጥናቱ በሌሎችም ሀገሮች የጥናቱ ውጤት በሌሎችም ሀገሮች ዲሞክራሲን ለማጎልበት ሊረዳ ይችላል። በኢትዮጵያ የዚህን ጥምረት ወደ ስራ ለማስገባት በአዲስ አበባና በክልል ከተሞች ባለሙያዎችና የሚመለከታቸው አካላትን ያካተተ የምክክር መድረኮች ተመቻችተው የጥምረቱ ዓላማዎች በሰፊው ተዋውቀዋል። ውጤትም እንደተገኘባቸው ይነገራል። ይህም ፕሮግራም ለማስተዋወቅ በተለያዩ ክልሎችና በአዲስ አበባ ወርክሾፖች አካሂደናል እና ምንድነው ዋናው ዓላማ በተለይም ይሄ ፕሮጀክቱ አዲስ አበባ ብቻ የተኮረ ሳይሆን በየክልሎቹ በተለይ የጥናትና ምርምር እድል የማያገኙ ወጣት ምሁራን፣ ወጣት ተመራማሪዎች የሚበረታቱበትና እነሱ እንዲያመለክቱ ፕሮግራሙን በሰፊው ለማስተዋወቅ ሞክረናል። አሁንም ባገኘው ነው አንዳንድ ማመልከቻዎች ብዙ ወጣቶች እና ሴቶች የሴት ምሁራን እንዲሳተፉ ትልቅ ጥረት ተደርጓል። ውጤቱንም እያየ ነው ነው to applicants. So that might be training, it might be mentoring from somebody either in their country or from another country. It might mean that we can give advice about, for example, international publishing. And really we encourage people to let us know how we or our partner organisations in the, in the two countries, MREF and FSS, can support those applicants or grantees once they get a grant. So we would really encourage people to join our network, to get involved and to let us know how we can make it a really effective coalition of people who are interested in politics. ይህ ፕሮግራም በእንግሊዝ ሀገር የሚገኝ በ Arts and Humanities Research Council የገንዘብ ድጋፍ የሚረዳ ሲሆን በርካታ የጥናት ሀሳቦች የቀረቡበት መሆኑን የጥናት አስተባባሪው ያስረዳሉ። ትኩረት መሆን ያለበት መጨረሻ ላይ የሚመጣው ውጤት ላይ ብቻ ሳይሆን ከመጀመሪያውን በአካሄዱ መሆን አለበት። ለምሳሌ ስለ ሴቶች መብት ለዲሞክራሲ በዲሞክራሲ ውስጥ ያለውን ስለ ሴቶች መብት ጊዜ የሴቶችን መብት የሚያጎለብት ድራማ ወይም ቲያትር ሊቀርብ ይችላል። ጾታን መሰረት ያደረገ ጥቃት ያተኮረ ፊልም ማውጣቱ ለሴቶች እኩልነት መብት፣ ሴቶች በዲሞክራሲ ለሚያደርጉት ተሳትፎ ትልቅ ማስተያያ ነው። በምርምር ብቻ በጽሁፍ ብቻ የሚገኝ ሳይሆን visual የሚታይ ነገር ማሳየቱ ትልቅ ነገር። የህፃናት መብት ላይ የሚያተኩር documentary ሊሰራ ይችላል። ያ ከጥናትና ምርምሩ ጋር አብሮ ይያያዝና delivered ሲሆን ለህዝብ ሲቀርብ ለፖሊሲ አውጪዎችም ሲቀር ትልቅ ተጽዕኖ ያሳድራል ማለት ነው። ትልቅ ግንዛቤ ይፈጥራል። We're interested in the relationship between arts and politics. We think that scholars working together with people in creative industries will find very innovative ways to ask difficult questions about politics, but also help us reimagine what democracy might mean in very specific places. because we think that democracy should be able to emerge in any country in its own way. I think these disciplines can engage in a very critical and analytical approach to intensely understand and reflect the social process, which also include the political arena. ጥናቶቹ ከሚያካትቷቸው ጉዳዮች መካከል የሴት ፖለቲከኞች ወይም የፓርላማ አባላት የዲሞክራሲ ተሳትፎ እንዴት ሊያድግ ይችላል የሚሉት ይገኙበታል። በተለይም ተሳትፎ የሌላቸው የህብረተሰብ ክፍሎችን ከግምት ውስጥ እንዳስገባም ይነገራል። በኢትዮጵያ የዚህ ፕሮጀክት ዋና አጋር FSS ለፕሮጀክቱ ውጤታማነት እንደሚሰራ እምነታቸው እንደሆነ ዶክተር ምረት ተናግረዋል። ይህም ፕሮጀክት ኢትዮጵያ ውስጥ partner ኡ FSS ነው፣ ፎረን ፎር ሶሻል ስተዲስ ነው። እና implementing partner ይህን ፕሮጀክት ተግባራዊ የሚያደርግ አጋዥ ነው። በርማ ውስጥ ኤምሬፍ የሚል እንደዚሁ እንደ FSS ያለ research organization አለ እና ሁለቱ በዋናነት በብሔራዊ ደረጃ የሚካሄዱትን ፕሮግራሞች የማስተባበርና የመከታተል ኃላፊነት አላቸው እና ይህም ለ FSS ም በተለይ አሁን ከተጀመረው ሁኔታ አንጻር ሲታይ ለ FSS ም ጥሩ ነው፣ ትልቅ ሚና ይጫወታል ብለን FSS ተስፋ እናደርጋለን። በኢትዮጵያ ተግባራዊ የተደረገው የማህበራትና በጎ አድራጎት አዋጅ እንደ FSS የመሳሰሉ የምርምርና ጥናት ተቋም የዲሞክራሲ ተሳትፏቸውን አሉታዊ ተጽዕኖ እንደፈጠረ ዶክተር ምረት የገለጹ ሲሆን አሁን ላይ ህጉን ለማሻሻል የተወሰደው እርምጃ ለዲሞክራሲ መጎልበት የበኩሉን ሚና እንደሚጫወት ዶክተር ምረት ተናግረዋል። ከዚህ በፊት ለምሳሌ FSS በፓርላማ በዲሞክራሲ ከህጉ አንጻር ሲታይ ይህን ያህል ብዙም ተሳትፎ አልነበረውም፣ ምክንያቱም ህጉ ስለሚከለክለው አሁን ግን FSS ያለውን ልምድ በማካበት የፖሊሲ አውጪዎችን በመቅረብ engage በማድረግ ፖሊሲ ጋር አብሮ በመስራት ከፓርላማ ጋር አብሮ በመስራት እዚህ ሀገር የዲሞክራሲ ህልውና እንዴት ሊጠናከር ይችላል የሚለውን አብይ አብይ ጉዳይ I think ልዩ ትኩረት ይሰጣል ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ። FSS የዲሞክራሲ ግንባታ በአጭር ጊዜ የሚጠናቀቅ ፕሮጀክት አይደለም። የዲሞክራሲ ግንባታ ረጅም ዘመን የሚወስድ ነው። ሁለት መቶ ዓመት በዲሞክራሲ እንኳን ኖርን የሚሉ እንደ አሜሪካን ያሉ ሀገሮች አሁንም ተግዳሮቶች እየጠንትኑ እያላቸው እስካሁንም ለምሳሌ በምናይበት ጊዜ ከዶክተር አብይ በፊትም ቢሆን በኢትዮጵያ ውስጥ በፓርላማ የሴቶች ተሳትፎ በቁጥር ደረጃ ከፍተኛ ነው። ይሄ በዲሞክራሲ ግንባታ አንጻር ምን ያህል ለውጥ አምጧል፣ ምን ያህል ተጽዕኖ አሳድሯል፣ ምን ያህል ግንዛቤ ፈጥሯል የሚለው ሌላ ጉዳይ ነው። በጣም ዲሞክራቲክ ነን ብለው ከሚያምኑት ረጅም ጊዜ ዲሞክራሲ ልምድ አለን ብለው ከሚያምኑት ከእንግሊዝ ከአሜሪካ የተሻለ የሴቶች ተሳትፎ በፓርላማ በኢትዮጵያ ይበልጣል። ይሄ ምንድን ነው ፋይዳው? የምናየው ጉዳይ ነው የሚሆነው። አንዳንድ ጥናቶችም ተሰርተዋል። በዚህም ፕሮጀክት አንዱ የምናየው ይሄ ይሆናል። ይሄ beyond symbolic significance ከምናየው እንደዚሁ ከምናየው ምን መሬት ወርዶ ምን ተጨባጭ ለውጥ ያመጣል ይሄ እንዴት ነው ልናጎለብት የምንችለው የሚለው የሚያወያየንና ወደፊት የምናየው ጉዳይ ነው የሚሆነው። ጅምሩ ግን ጥሩ ነው።